屌你老母臭花气！琴晚打大风，我冇阿哥，国细个拉四条 snapon m a r e 姓毛军嘅女女玩五 P，大战连场，搞到依家腰骨都断等埋。我个春代啲精都死鸠杀入过班八破个 hit 窿度，搞到几乎精尽人亡。提早去见上帝啦！我个老母圣母玛利亚。 好彩今朝仲系过八号波，唔捻使翻工，瞓到成十点几至起身会晒气，可以再屌多镬过班八婆，仲够时间落圣堂向主耶稣忏悔，衰咗第六计。boss 哥，博西哥，大佬你就讲得风凉啦！琴晚你捞大奔州插到啲女，叫瓜鬼叫。 你班契家婆啲叫藏声拆天，搞到我阿巴喊阿巴喊，都搭咗三次飞机出晒啲火至瞓得。掉那马，今朝咁快又落波，又要琴琴清分地盘开工，点解大佬又会着翻成租涉件衫？你睇下响乡下啦。 สุดที่นัดอึ้งตระกูล แซนเตงอเตกัวดุนพินนี่ฮาวันเที่ยวมาวิลล I love you